шаг. Крутил. Шаг. наших коллег укорочит. Так не делай. Тебя видно. Укорачивай ее. Не получилось так. О, давай, давай еще раз. Побыстрее. Ну, давай, давай, давай. Жестче, молодец. Хорошо. Только сразу голову закрывать воткнул сразу